Jestem tyłem do numeru 8A, ulica Gdacjusza we Wrocławiu, 18 luty 2014 roku, numer 5 79 typowa, przedwojenna poniemiecka zabudowa osiedle Żerniki we Wrocławiu filmuje Darek Kraśnicki